Herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Jailbreak'te e, hızlı para kasma metodu ile karşınızdayım. Yanımda Batuhan ve Samet var. Hoş geldiniz gençler. E, onlar da e, videoya konuk oldular. Sizler de arkadaşlar videoya gelmek istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar videomuzun amacı dediğim gibi nasıl kolayca para kasılır. E, yani kolay para kasma metodu. E, bugün onu göstereceğim. Şimdi yardım için Temas ve Batu lazım. Gelin abi ikiniz de. E, bu arada arkadaşlar böyle 2-3 kişi olursanız daha kolay da yapabilirsiniz bu taktiği. Şöyle Volt'u çok iyi kullanamıyorum ben Tron Bike'ı. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Ve bu arada arkadaşlar videoya da 20 like gelirse çok mutlu olurum. Şuradan abi hemen girelim ve ilk önce bir Jewelry'i soymamız gerekiyor. Hemen botu gelin kanka. Şimdi dostlarım e, hemen şöyle ilk önce yapmamız gereken şey e, hemen abi şöyle J'li soymak. J'li soyuyoruz ilk önce. C'li soyduktan sonra işte farklı farklı yerlere gideceğiz ve oraları da soyacağız. Şöyle hemen kıralım. Ve bu arada arkadaşlar dediğim gibi videoda like atmayı unutmayın. Like'larınız bizim için çok önemli gençler. Yani like attığınızda videoyu ne kadar çok is yani sevdiğinizi belli ediyorsunuz. Şöyle hemen kıralım. Ee, şuraları da kıralım. Samet kanka kırın kanka neden kırmıyorsunuz? Sizde para kısın. Şöyle. Evet bunu kırıyorum ve hemen şuradan çıkalım. Ee, bağırı Discord gergi sesleri e, olduğu için özür diliyorum dostlarım. Ee, şuradan hemen hızlıca gidelim. Buradan yukarı çıkalım. Hemen abi Javelvery'den kaçmamız gerekiyor. Şuradan. Nasıl gideceğiz? Bir dakika. Şöyle. Yok dur. Bak şimdi hop. Hop. Tamamdır. Hemen kaçıyoruz. Hızlı hızlı kaçalım. Oo burası da varmış. Şuradan. Şuradan. Şöyle. Hop tamamdır. Gel aga. Biraz hızlı olun. Hemen abi kaçıyoruz. Hemen e, açalım ve hemen Tron Bike'ımıza binelim. Hop hemen Batu kanka. Ee, şimdi hemen Jewelry'e gitmemiz, Jewelry diyorum pardon. Hemen e, müzeye gitmemiz gerekiyor dostlarım. Evet dostlarım. Şimdi hemen müzeye gitmemiz gerekiyor. Batuhan kanka hala çıkamadıysanız biraz hızlı çıkın. Ee, Batu gitmiş zaten pardon. Şöyle hemen dostlarım biz de hemen müzeye çıkalım. Bakın abi görüyorsunuz bakın şu tron çok bozuk ya cidden abi. Şu tronu hala düzeltmediler. Yani böyle her yeri yıkıyor geçiyor falan filan. Yani hemen şuradan böyle yukarı çıkalım. Ee, ve bağırda ses olmasın diye Kapıları kapattım ve şu an yanıyorum abi. Cidden yanıyorum. Ee, birazcık rahatsızım abi şu an yani. Cidden vücudum falan her yerim yanıyor. Kanka Tron zaman kaybı. Cidden öyle bir şey. Şimdi açtık ve hemen dostlarım e, giriyoruz. Kanka sende silah varsa şurayı kırar mısın? Ben silah almayı unutmuşum. Ya işte hemen abi buraya soyduktan sonra ya şuradan soyayım ben boşver. Ben dinozorları soyayım. Sen başka yerleri soyarsın. Hop hemen hemen hemen hemen, hemen. şunları toplayalım dostlarım. Hop hızlıca. 6 7 ve 8. Tamam. Kanka ben açacağım şimdi. Hemen puzzle yapıyorum. Şöyle. Ee, bu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Ve açtım. Evet açtım. Kanka 3 2 1 Sen oğlum çekmişsin bari söyleseydin. Dur ben saydıktan sonra çekseydim. Evet. Burayı da soyduktan sonra hemen gidiyoruz. Ee, ve bu arada aslında parayı daha fazla almanın yolu da var. Batu Batu Batu boş ver boş ver gel gel. Gel kanka parayı daha fazla almak istiyorsanız yani böyle 600 dolar falan daha fazla almak istiyorsanız hemen abi arkadaşınızı yanınıza bindirin. Öyle daha iyi olur. E, ee, 600 dolar fazla veriyor. O yüzden yani dediğim gibi 2-3 arkadaşlar daha fazla para kasabilirsiniz böyle. Şöyle gidelim. Hemen. Şöyle ben bir nitro basayım hızlıdan. Bu arada bizde e, şey olmadığı için, kart olmadığı için şu an bankayı soyamıyoruz. Batu'yu polis yapıp hemen bir kart almam var. O yüzden <laughs> basacağım kanki. Şöyle hemen hızlıdan gidelim. Bu arada Samet de kendi kafasına göre takılıyor. Şuradan hemen çıkalım. Şuradan hızlıca vın. Tamam. Evet. Kim tutar seni <laughs> bas gaza. Hemen o, oğlum lan dur dur dur dur dur dur dur. <clears throat> tamam kanka sen yazıyorsun telif yersek sıçtık. Evet Robert Assis'ten para verdi gördüğünüz gibi. Ve normalde de para verdi. Şu an 21k paramız var. Hemen abi gidiyoruz ve ben daha az önce bir araç aldığımdan dolayı 120k'lık mı ne 110k'lık mı ne bir araç aldım. Ha dur dur şu aracı alalım. Ben o aracı alayım kanka alsana. Tamam bin. Hadi gidelim. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi abi hemen şu uranyumu almaya gideceğiz. Uranyumu aldıktan sonra da ee, yani metodu böylece göstermiş olduk işte yani kolay. Bu benim kendime ait yaptığım bir metot. Haberiniz olsun. İlk olarak Javelvir'i soyuyorsunuz. Ondan sonra e, müzeyi soyuyorsunuz. Uranyum soyuyorsunuz. Sonra bankayı soyuyorsunuz. Sonra bu dediklerimi bir daha tekrar yapıyorsunuz. Ve abi bu kolayca da böyle para kasmış oluyorsunuz. Şuradan hemen gidelim. Tren geçti bu arada. Treni de soyabilirsiniz. Ama ben tren soymuyorum ya. Bilmiyorum. Tren biraz saçma geliyor bana. Gel kanka. Evet hemen şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle yapıp açtım. Go go go go go. Ve bu arada burası da değişmiş. Şuradan. Şuradan. Hop buraya geliyoruz. Hemen bir adet uranyum alacağız. Ee, oğlum nasıl olacak lan? Bir dakika bu böyle. Ee, bu buradan böyle. Şunu ben bir birleştireyim. Ya da dur. Şunları birleştireceğim. Şuradan şöyle. Başka ne kalıyor ki? Oğlum kafam yandı lan. Bir dakika bunları ben bir alttan birleştireyim. Hop. Hop tamamdır. Aldım. Hayır. Ee, yanlışlıkla altı kılıyordum. Ölürsem ölürsem büyük sıçtık. Evet. Tamam hemen go go go go go. Go go go go go. Hemen abi hızlı gidip bunu da satmamız gerekiyor. Gel kanka atla atla atla, atla butu. Ee, Samet kanka sen gelirsin helikopterle. Lan sıkıştım helikoptere sıkıştım. Hemen abi gidelim gidelim gidelim. Hop hızlıca. Çok hızlı olmalıyız aga. Şuradan. Şuradan da dönelim. Buradan da dönelim ve bu arada burada bir airdrop var. Ee, kanka yeni soygun zor değil aslında ya. Ya ben bu sabah biraz denemek için gençler yani video için biraz denemek amaçlı soydum ve bu arada dışarıdan ses geliyorsa gençler özür dilerim. Yani kapıyı kapattım ama camı açmam gerekiyordu yoksa yani cidden yanacağım yani abi baksanıza. Cidden bu hava çok sıcak yani İzmir'de. O yüzden yapacağım bir şey yok. Hemen abi uranyumu verdik ve paramızı da aldık. Şimdi abi bankayı soyacağız ve bunun için de bana hemen şey lazım. Ee, bir tane kent, kent kart diyecektim bak kent kart diyecektim. <laughs> ee, key kart lazım. Key kartı da Samet'ten alacağız. Samet kanka sen bankanın oraya gelemen. Evet dostlarım videoya devam ediyoruz. Ee, ben arada sırada böyle videoyu durdurmamın sebebi e, nefessiz kalıyorum gençler. Çünkü hava cidden çok sıcak olduğu için böyle ikide bir nefes alıyorum. Ve o yüzden bunun da videoya yansımamasını istediğim için böyle aralarda kesiyorum. O yüzden özür dilerim şimdiden hepinizden. Ee, Samet. Samet de geldi hemen buradan. Key kart alacağız. <laughs> Her like bir ferahlık. Aga. Dur kanka hemen sabit dur alayım ben. E, evet aldım. Hemen abi giriyoruz ve yapıyoruz. Hemen go go go go go go go. Gel kanka. <clears throat> o bak bunlar çok kolay. Böyle arada sırada karışık bankalar veriyor bu arada sırada. Ve bu arada arkadaşlar hileli soygun istiyorsanız yani nasıl exploit'le falan soygun yapılır onun da hilesini istiyorsanız yazmayı unutmayın dostlarım. Ee, bunun hileli versiyonunu zaten yakında çekeceğim sizlere. Oğlum yüzümü kapatma lan döverim seni. Ananı lan ne oldu? Uçtuk keke. Ne oldu anlamadım ama uçtuk. Evet şurayı da hemen soyuyoruz. <clears throat> Şu an 25k paramız var ve bu taktikle abi günde isterseniz yani bayağı uğraşırsanız böyle ne nasıl diyeyim sizlere 200 saat uğraşırsanız e, 400-500k falan para kasarsınız. Kanka gelme gelme Samet gelme. Eğer gelirsen e, soygunu engellemiş olursun. Batu öldür lan. <laughs> Batu öldür. <laughs> öldür Batu. <laughs> öldürme öldürme tamam öldürme başarı. Şöyle de dostlarım e, karakterimi artık böyle karakterler olarak kullanacağım. Yani karakterlerim belirsiz. E, yani böyle nasıl diyeyim sizlere kafama ne esiyse günlük onu kullanıyorum artık. E, yapacağım bir şey yok abi. E, yani yapacağım bir şeyden değil aslında. Yani çünkü çok kararsız bir insanım. Yani kullanacağım karakterleri bilmiyorum. Böyle bazı zamanlar toy kullanıyorum. Bazı zamanlar Levision kullanıyorum. Bazı zamanlarda farklı farklı şeyler kullanıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an eee 4 yeri de soyduk ve bu sadece 10 dakikamızı falan aldı. 10 dakikada bir böyle soyaraktan da bazı şeyleri yapabilirsiniz. Son kez bir tane daha Jewel soyalım. Hemen Jewel'ımız bakın yine açıldı. Hemen abi soyalım. Şöyle. Bu arada eğer şey kalmazsa size e, elmas kal kalmazsa alt kata giden abi alt kattan toplayın. Oradan da elmas alabilirsiniz. Alt katı da bilmiyorum demeyin artık. Aga şuradan kırabilir miyim? Üf, aga şuraya koymuş ben burayı nasıl kırayım ya? ya kuruca da çok saçmalıyor aga ya. Agalarla dans. Şunu da hemen kırdım. Kırdım. Hemen şunu da ben kırayım. Bana nasıl yok? Videoyu çeken benim lan. Hop. Şunu da kırdım. Şunu da kırıyorum. Ve hemen kaçıyorum. Yani gençler bakın metot bu. İşte bakın böyle metot uygulayaraktan da yapabilirsiniz. Hop şöyle ben hızlıdan abi ya o kadar torçuyuz ya tabii ki de tabii ki de abi yapacağız bunu. Ve Tower of Hell'de 5 level bile olamayan masum ben. Hop şuraya geçiyorum. Şuraya geçtim. Şuradan da çıktım. Hemen abi son katımızın da görevini yapıyorum. Şuradan. Oh. Hop. Hop tamamdır. Burası 4 ve 5. kattan ayrılıyoruz. Tamamdır. Şuradan hemen enter driving diyorum. Ve bu arada bin Batu. Ee, bir dakika hemen şunu bırakalım. Bir dakika hemen dönemedim lan dönemedim. E bu arada böyle para kasmak yani mesela diyelim arkadaşınızla da falan para kasmak istiyorsanız yani böyle soyduktan sonra arkadaşınıza kendinizi tutuklatın ve e, hem siz hem de o kazanmış olsun. Şimdi biz Samet'e teslim olacağız. Samet Samet gel kanka bizi tutukla. E, bizden de 3k falan para kasmış olacaksın. Tutukla kanka bizi. Tutukla tutukla. lan neden taser atıyorsun? Tutukla hemen. Evet. Şöyle hemen Batu'yu da tutukla kanka. Batu bak. Heh, tutukla. Evet gördüğünüz gibi 200'den hemen bildiğiniz 4200 gibi bir para kastı. Sizler de arkadaşlar bu taktiği yaparaktan yani bu metodu yaparaktan kolayca da para kasmış olursunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Videolara da like atmayı unutmayın dostlarım. Bu videoda dediğim gibi 20 like gibi bir like sayısı gelirse çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.